Tothom té que ser conscient de la realitat de la societat, del que ens trobem al carrer i el que ens estem trobant i els darrers dies en fan arribar i algun fet ha sortit en premsa, és actuacions de Mossos que en el moment que van surten 10, 15, 20 persones fins a 100, et comencen a provocar, et comencen a dir absolutament de tot, et comencen a dir assassins, t'estan filmant 50 mòbils a veure què fas, en el moment que facis alguna cosa és quan comença la gravació, evidentment, i això, eh, en un moment en el qual mm, la policia està tan tocada moralment amb tot el que està passant, doncs jo crec que això hem de ser conscients de que afecta a tothom. Hi ha una actitud que ells justifiquen en que el Raval és molt violent. Hi ha una actitud prepotent i arrogant, d'entrada. Hi ha una actitud eh, extrema en qualsevol intervenció que es dona sobre població immigrant la forma de preguntar, de demanar... O sigui, això és el dia a dia de, del Raval. Ja ningú s'estranya perquè és la costum. Eh, I després, eh, quan qualsevol persona posa la més mínima, mm, no sé com dir-ho, oposició, o sigui, intervenció, manifesta un descontent, aleshores eh, canvia radicalment. Aleshores ja ets sospitós, o sigui, hi ha resistència a l'autoritat. Nosaltres entenem que parlar de resistència quan reclames eh, actituds mm, respectuoses mm, no té cap sentit. Això s'ha anat de la mà des de fa temps i entenem que el del Juan Andrés eh, forma part d'aquesta actitud. Estas dos visiones totalmente contradictorias son las dos caras de lo que está pasando después de la muerte de Juan Andrés Benítez. El juzgado de instrucción número 20 ha imputado los ocho Mossus que participaron en la detención de Benítez por delitos contra el derecho a la vida, dentro de la causa general abierta por el homicidio. Los agentes también han sido apartados del servicio y suspendidos de salario. La polémica y visiones del todo diferentes entre el cuerpo policial, la investigación en curso, los vídeos que se han hecho públicos y los diferentes testigos son evidentes. Además de la imputación y tal como ya informamos en IDEMTV, las diferentes entidades vecinales LGTB y de lucha contra el SIDA han denunciado públicamente los hechos, así como promueven una denuncia por serofobia a partir del comunicado del Sindicato de Policía de Cataluña. en coneixement doncs, per part de, del Sindicat de Policies de Catalunya de dades que afecten a la, a la, per tant, a la intimitat de la persona doncs, que havia mort, no? uh, que era en aquest cas el seu estat serològic. Uh, considerem que aquestes dades, que és un tema molt preocupant, perquè aquestes dades només poden haver estat estretes doncs, a, a través doncs, de, de l'hospital o uh, a través dels doncs, de, els informes mèdics forenses que es van fer. Eh, per tant, considerem que s'ha incorregut en delictes de revelació de secrets d'informació oficial, el que correspon a l'article 417 del Codi Penal, també com a eh, secrets que afecten la intimitat de les persones, que faré referència als articles 197 i 200 del Codi Penal, i també d'actuacions judicials a l'article 466 del Codi Penal. Per tant, pensem a eh, fer una denúncia en paral·lel al fiscal perquè actuï d'ofici i també a l'autoritat de protecció de dades perquè creiem que s'han vulnerat drets fonamentals, en aquest cas de eh, la persona morta de Juan Andrés Benítez. las entidades LGTB impulsaron una denuncia a la síndica de Greullas de Barcelona y la demanda de cese del director de los Mossos, Manel Prat, por parte del Consejo Municipal LGTB de Barcelona. Con la imputación de los agentes ahora se ha dado un paso importante y se está estudiando sacar adelante una acusación popular. De aquí a Molpo que estem esperando que la acción popular que entre, entre asociaciones se estén impulsant una defensa que farem al voltant de la defensa de la vulneració dels drets humans. Valen? Quan estigui ja absolutament formalitzada i puguem dir doncs, que ja entrem a la causa, doncs, farem pública doncs, l'associació que hi ha i, i l'advocada que hi ha, etc. Però sí que volíem deixar constància doncs, que això està en tràmit i per una qüestió eh, absolutament tècnica doncs, estem esperant que això sigui ja oficial. La jueza ha reconocido que la muerte de Juan Andrés se produjo de forma violenta a partir de los golpes recibidos, especialmente en la cabeza, según recoge la autopsia y el informe de la Policía Nacional Española. Los Mossos imputados deben responder también por el intento de desaparición de pruebas y las amenazas a los testigos. El dret a la vida de Juan Andrés Benítez, del nostre company Juan Andrés Benítez. Com sabeu, ell era soci de CEGAL, una associació de defensa dels drets dels empresaris del, del Gall Eixample, amb el que estaven en diverses eh, plataformes com el Consell Nacional i el Consell Municipal. Eh, Eh, la de coaccions, sabeu que la policia va coaccionar els veïns, això s'explicarà en un altre moment de la roda de premsa, obstrucció a la de la justícia, com va ser lo de, eh, lo de tapar la taca de sang que hi havia, i contra la seva integritat moral, que la traducció d'integritat moral són tortures i maltractaments per part dels Mossos. Los hechos que produjeron la muerte de Juan Andrés Benítez no son los únicos denunciados. Ya el pasado 28 de junio se denunció la redada policial en la bata de Guatiné, hechos que el Departamento de Interior no ha investigado. El periodista Bertrán Cazorla, que fue detenido y presentó una querella contra los Mossos que ha sido aceptada con el resultado de tres Mossos acusados de un delito contra la integridad moral y una falta de lesiones. Las acciones de apoyo y recuerdo a Juan Andrés son muchas y las peticiones de dimisión o cese de Manel Prat como director de la policía, la depuración del cuerpo y de responsabilidades, una demanda con amplio apoyo.